нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Баялаг Фид дэлхийн чанарыг Монголд Өчний ходоос нутг тан ирлээ. Уусан хүртэл өнөөцлөө. Ойхын замдуугийн хоймор савсан улс Монгол минь амар байна уу? Хүтэн таньдаг хүрээлээ. Хүсэл бигээ юу тасахаа 미소는 안 돼요 حساس تندل زين عطوغان دليد أعمل نقطة أيخي أجتم دي أصحاب شروف Seni bile yok varsa билээ зүтгэсэхэ Хүний мэдхээс зүтгэсэн санагд миний хорон амар байна уу Хүтэн хэнтэр хүрээлээ Үсэл билээ зүтгэсэхэ Хүний мэдхээс зүтгэсэн санагд миний хорон